nyilatkozz. Gyere, várj a nagy színpad. Na. Csinálok rá a TikTok videót. Gyere TikTokhoz. Ez TikTok az? Mi van, Pétike? Elvitott itt a nyelved? Pétike. Na, tannem Baumot. Na. Gabi. Nézd, már tud viselkedni. Az apja is itt szokott. Megkapcsoljuk a Máricskám. Annácska, terítetted a gödröket? Igen. Teli van, meglapinkáltad? Na, akkor be a műtőbe kis Megkóstoljuk a finom csokit. Hmm.